Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mayın 4-də keçən gecə pilotsuz təyyarələr Rostov vilayətindəki Novoşaxtinski neft emalı zavoduna hücum edib. Pilotsuz uçuş aparatı zavodun sexlər arası estakadanın konstruksiyalarına çırpılıb, sonra partlayıb. Partlayış nəticəsində yaranan yanğın dərhal söndürülüb. Yanğının söndürülməsinə yanğın söndürənlər cəlb olunmayıb. Yanğın müəssisənin xidmətləri ilə söndürülüb. Rostov vilayətinin qubernatoru Vasili Golubyev Telegram kanalında bildirib. Oxu24.com xəbər verir ki, onun sözlərinə görə hadisə nəticəsində insan təlafatı olmayıb, dəymiş ziyan cüzü olub.